слышал удары пульса Да, это сердце билось Я думал, мне показалось, что я в тебя влюбился Но ты не видишь даже, как я разбиваюсь сильно О, а если бы ты была рядом, если б меня любила Не отвергала бы взглядом и обнимала сильно Если б дала возможность тебя на руках Возможно, мне показалось, что ты моя планета Все звезды тебе достану, хоть ты далеко где-то Я стал бы твоим принцем, а ты моей королевой Но ты не пускаешь близко, а я страдаю где-то О, если бы ты посмотрела, как мне без тебя плохо Меня ты не замечаешь, тебе на меня вечно Такой молодой и красивой Спустись с неба на землю А я расправлю крылья Взлечу гордо над миром Найду другую, может Буду любить сильно Она меня тоже Я думал, мне показалось, что ты